O que aconteceu? Eu percebi que a gente fez uma configuração de um espaço íntimo entre os nossos corpos. Os corpos que não eram os nossos têm dificuldade em se relacionar. Ao longo do tempo, esses corpos também foram entendendo que eles podiam interagir e dizer mais. Eles criavam demandas, demandas de atenção, demandas de música, de um corpo que criava essa demanda afetava outros corpos. Aí veio um senhorzinho, me parou, ele me parou e falou, você é da igreja? É que eu você com essa roupa assim, achei que você era da igreja. eu falei, não. Aí ele foi perguntar por quê, né? Por que você tá com essa roupa? Eu falei, não, porque eu gostei dessa, dessa, desse tecido, dessa cor, eu tô usando. Ele falou, poxa, meu, muito legal, viu? Gostei. E saiu assim, ó. like a collective kitchen really, a social kitchen where people can come and cook together and experiment with you know these different vegetables and fruits and things that they find. Ser uma mulher negra, a gente está sobre um viés duplo de violência, porque a gente é mulher e a gente é negra, então a gente sofre o racismo e a gente sofre sobre o machismo. Corpos como o meu foram trazidos desde sempre para serem corpos de uso. É justamente trazer para todo mundo que existe um lugar de opressão. O meu corpo não é mais deleite para o seu gozo. Perguntei para a senhora do casal se ela, sabia fazer pipoca. E aí eles se aproximaram. E aí ela orientou a, com relação à quantidade de óleo que você colocasse, colocava lá para fazer pipoca. Este trabajo colectivo, creativo, con currículum oculto, ¿no? teniendo en cuenta que todo lo que hacíamos dentro del proceso está en clave de lucha y resistencia. Mi nombre es Silmara Franco y e estoy diciendo porque estoy segura de quién soy. ideia foi expor objetos encontrados. Tudo isso está falando a respeito de quê? Reciprocidade, confidencialidade e... E proximidade. E proximidade.